Zbliżam się do poczty na objazdowej. Zabudowa przed, przed samą pocztą. Poczta jest tam, widzisz literę O, C. I zaraz chyba się moja wycieczka skończy. A tutaj zabudowa deweloperska. Tu chyba ktoś rozbudował jakąś szopę przedwojenną.